subscribe me please subscribe me please जीने भी दी दुनिया हमें इल्जाम ना लगा एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता इश्क तो जिंदगी के लिए दिल क्या करे दिल को अगर अच्छा नहीं कोई झूठा सही दिल को अगर सच्चा Oh. you